Hay sombras negras que se te enganchan enseguida, pegatinas muy oscuras que se clavan en el alma y no las ves venir y parecían tan dulces sitting escura, muy escura, Escocia.